بالکل صاف آ گئی ہاں بند ہے یہی بند ہے یہی بند ہے چلو آپ بند ہو پہلے میں بند ڈنڈے لے لیں ڈال اس میں اس کے باندھ پہلے ہی نہ جان لگ رہے اوپر ادھر کو چڑھ جائے سب سے سے اوپر اوپر جاوے گا سب جاؤں گے یہیں تھی بند ہے کس کے بارے میں بنانا لگ رہے چلا آگے آگے چلو آپ go out.